減速しないと谷底へ真っ逆さまだぞ言わんこっちゃねえスピードが乗りすぎてるぜ立て直して減速するスペースはもうねえな何完成ドリフト